Ons het 3 weke terug met 'n reeks begin. En in die reeks het ons begin praat oor 3 wees. Die reeks se naam was WWW. Ons het gepraat die eerste week oor wêreld. En ons het vir mekaar gevra wat is op die oomblik aan die gang in die wêreld? Wat sien ons? Wat hoor ons? Wat word vir ons gevoer in die wêreld? En ons het vir mekaar daai week eerlik gesê dat alles wat die wêreld vir ons voer is nie in die wil van die Here noodwendig nie. En dat dit nie van van ons op toepassing is as ons onder 'n nuwe heerskappy staan nie. Dat ons sien uit die wêreld uit dat daar nog steeds so baie die Here se naam gebruik word en ander godsdienste sin nie. Dat die Here en Christendom getarget word deur die wêreld. En dat ons in hierdie liberale stroom soms meegesleer word en dink dat dit die norm geword het en dat dit dan maar vir ons ook so moet wees. Dit was week 1. En ons het mekaar gesê dit is nie so nie. Ons leef nie volgens daai norme nie. Ons lewe volgens die norme van die woord. Dis die waarheid in ons lewe. Die tweede week, laas week het profie gepraat oor woord. En ons het die vraag gevra, is daar enigiets in jou lewe wat die plek inneem wat die woord veronderstel is om in te neem of jou verhouding met die Here veronderstel is om in te neem? Want as dit is, dan is dit of 'n afgod of 'n verslawing. En dat ons dit nie kan enigsins bo ons verhouding met die Here stel nie. Dit was week 2. So ons het daar ook eerlik vir mekaar gevra, as ons na die woord sou kyk, en ons vra wat is die woord in ons lewe, dan moet ons die kritiese vraag vra, is Jesus die ding waarvoor jy die liefste is in jou lewe? Die persoon waarvoor jy die liefste is in die lewe? Jou geloof is dit die nommer 1 plek. Of is daar maar ander goeders wat in die wêreld ons aandag aftrek en ons eintlik 'n bietjie distract wat vir ons lekkerder is, wat vir ons beter is en dat dit eintlik inmeng so 'n bietjie met ons verhouding met die Here. En dat dit eintlik maar in die plek daarvan kom staan. En dit bring ons by vanaand wat die derde W is en dis waarheid. En ons gaan vanaand gesels oor wat is die waarheid en wat is die leuen. Wat is die goed wat ons so maklik aan onsself glo wat nie is soos wat die Here wil hê ons dit moet glo in die Bybel as ons met Jesus praat en deur die Heilige Gees kommunikeer met God die Vader en die Seun. Is dit wat Jesus oor ons sê? Is dit wat God oor ons sê en dit wat die wêreld oor ons sê dieselfde goed? En ons gaan vanaand so 'n bietjie praat oor daai verskil. Ons gaan praat oor wat se leuns glo ons eintlik al so lank dat ons dit eers mee agterkom nie. En ek wil vanaand vir jou sê dat ek glo met my hele hart dat die Here met elkeen van julle wat hier is 'n afspraak het. En dat hy sekere goed in jou lewe wil kom losmaak vanaand wat dalk baie diep lê. Maar dat ons 'n paar mites gaan ontbloot vanaand van leuns wat ons so maklik glo. Wat baie keer so diep gewortel is in ons lewens dat ons nie eens meer agterkom dat ons hele wêreldsiening vanuit daai leuen gesien word nie in plaas daarvan dat ons wêreldsiening vanuit die woord gesien moet word. En as Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, moet ons na onsself begin kyk nie deur die bril wat ons opsit wat die wêreld vir ons gee nie. Maar ons moet die bril begin opsit wat Jesus vir ons kom gee. En om dit vir julle ook so 'n bietjie te demonstreer vanaand, het ons iemand wat 'n getuienis gaan kom gee. En ek wil vir Ronel vra om vorentoe te kom. En sy gaan 'n bietjie met julle deel oor wat in haar lewe al gebeur het. As dit kom by wat die wêreld vir haar gesê het die eerste week, wat in die plek kom staan het van haar verhouding met die Here partykeer die tweede week en watter leuns sy geglo het wat nie die waarheid was nie, soos waar ons vanaand gaan gesels. Ronel, Baie dankie, jy's so welkom. Dankie julle. Hallo, hallo. Wrele my. Dat hy, dat hy. Dit is so lekker vir my om hier te wees hierdie. Kom ons gee maar vir 'n lekker hande klap julle. Nee. Ek is baie opgewonde om hierdie met julle te deel want ehm um, dit was so relevant in my lewe en ek weet die duiwel ehm um, hou daarvan soos prof hier laasweek ook beklemtoon het om te steel en te slag en uit te roei en dis presies wat hy in my lewe gedoen het en hy los niemand van ons uit nie hy taak het ons almal. So ek hoop ek kan vir julle vanaand so 'n bietjie hoop bring. So gaan julle net so 'n bietjie vertel van van van wat in my lewe gebeur het toe ek op skool was het ek obviously um, die wêreld begin glo in terme van dat jy moet mooi wees om aanvaar te word en dat jy moet maar genoeg wees om aanvaar te word. En daarom het ek vir my ma gesê, hoor jy, help my so 'n bietjie. Ek wil net so 5 kg verloor, net so 'n bietjie daai het, ek wil net so 'n bietjie kleiner lyk. Like. En sy het my gehelp en ons het begin met shakes en dit het, het goed gegaan en ek het my 5 kg verloor. Maar in daai tyd wat ek nie kon eet nie, het ek obsessief geraak met die goed wat ek nie kon eet nie. So toe die diet verby is en ek het mooi al die gewiggies afgeskit, toe uh begin ek nou eet wat ek nie kon eet tydens die dieet nie en ek tel toe nou weer alles op en nog meer. En ek sê toe vir okay nee, kyk, nou is dit nou 'n bietjie erg, help my gou-gou weer en ons ek is julle ek is deur <laughs> honderde diete. Elke keer die gewig verloor wat ek moes verloor, maar omdat ek nie kon kry sekere goed nie, soos 'n sjokolade of wat ook al, het ek so obsessief geraak dat ek die oomblik as ek nou by my doelgewig is, het ek geëet en nog meer en ek het elke keer net meer en meer en meer opgetel. Soveel so dat die obsessie oor die goed wat ek nie kon gehad het nie in 'n verslawing verander het. So wat gebeur het is my brein het naderhand oorgeneem. Al is my lyf vol gewees het my brein begin dink aan wat is daar nog? Wat is daar nog? Dink aan goed in die kas, dink aan goed in die yskas. En dan het ek naderhand goed begin eet waarvan ek nie eers hou nie, net omdat my brein vir my sê jy wil nog hê, jy wil nog hê, jy wil nog hê. So daai ding wat Prof laasweek van vertel het van die vryheid van keuse het ek nie meer gehad nie. So nou kan jy imagine <laughs> as jy nie kan ophou eet nie, hoe lyk jy, nê? Nee, nou as ek in my tienerfase, ek ek wil so graag mooi en aanvaarbaar wees vir die wêreld en nou tel ek net gewig op en ek tel net gewig op en ek tel net gewig op en ek lyk vir myself horrible. Um ek onthou een aand wat ek op my bed gaan lê het en net gebid het dat ek aan die slaap kan raak want my maag het so gepyn van alles wat ek geëet het dat ek ek ek wou net slaap dat ek net van die pyn kan vergeet. Maar terwyl ek daar lê met die pyn in my maag, dink my brein al klaar maar wat is daar nog? Wat is daar nog? So die vryheid van keuse wat profie laas ook oor gepraat het, is so 'n belangrike ding. Um wat ons moet hou. Goed, so nou het ek hierdie verslawing en ek lyk like terrible en nou kom die wêreld. Nou obviously is dit alles goed wat reël is. Soos ek sal nou vir my gesin sê, luister, julle moet my nou help. Ek wil nou regtig, ek moet nou hierdie gewig afskit. En dan probeer hulle my nou help deur vir my te sê, oye, oye, maar ons eet nou roomies, maar onthou jy mag nou nie. En dit was alles uit goeie bedoelings uit, maar ek het dit so ervaar as hoekom ek? Ek is nie goed genoeg nie. Hoekom kan hulle doen wat hulle wil, maar ek mag nie eet wat ek wil nie. Hoekom, Here, wat is fout met my? En ek het die mooiste, maarste, langste sussie <laughs> wat nie 'n stukkie vet optel as sy eet nie en enige ding wat ek in my mond sit, kry ek nog gewig by. So nou het het my gesin se prentjie van hulle aanvaar my nie eintlik doen hulle, maar ek glo hierdie leen van ek is nie goed genoeg vir hulle nie. Dit was die eerste leen wat in my kop ingekom het en die ander ding is ek het ek het was baie lief vir dans, so ek het gedans ten spyte van die feit dat ek al hierdie gewig aangesit het en my dansjuffrou het eendag na my toe gekom en gesê, "Hoorie, ja, ek wil nou nie lelik wees nie, <laughs> maar ons het oor 'n maand of wat het ons 'n konsert wil jy nie asseblief probeer om net so 5 kg te verloor nie? <laughs> Julle. <laughs> Dit was vir my verskriklik erg. Julle kan imagine. Ek dink al klaar nie baie vir myself. Hier kom 'n juffrou en die ding wat ek die meeste geniet en ek hoor by myself daar jy word nie aanvaar nie. So daar was 'n klomp goed en as ek vir myself in die spieël gekyk het, het ek myself gehaat. Ek kyk daar en dink ek, "Here, hoekom? Hoekom? Hoekom? Hoekom?" Ek het een aand gebid en gesê, "Here, ek is so bang om my eie lewe te neem, maar ek sien nie meer kans om te leef nie. Wil U nie asseblief my net vanaand kom haal nie want ek weet in die hemel gaan ek nie hierdie issues hê nie. Ek gaan vry wees. En dan word ek die volgende oggend wakker en dan sê ek bitter kwaad vir Here. Dan sê ek soos hoekom het U my nie kom haal nie? So ek het baie depressief begin raak, baie minderwaardig raak en al die leuns geglo wat die wêreld vir my gewys het. En nou wil ek by die punt kom van hoe wat wat doen jy as jy in daai situasie is want jy voel magteloos. Jy voel jy gaan nooit hierdie ding kan breek nie. En ek het die Here geken en ek was baie lief vir die Here, maar ek het nie die waarheid in my kop gehad nie. En ek weet PC gaan vanaand baie praat oor die waarheid, maar Ehm um, Romeine 12 vers 2 sê moenie aan die wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. So dit moes in my brein begin het. Ek moes my denke verander het want dit is waar die gevaar gelê het. So ek het saam met iemand gebid vir bevryding dat hulle dat die Here my kan vrymaak van die minderwaardigheid en dat die Here my kan vrymaak van die kosverslawing. Maar dit was nie 'n quick fix nie. Ek moes regtig letterlik elke keer wanneer die leen in my kop kom, want dis is 'n rekenaarprogram wat default, hy gaan na die een toe wat hy ken. So die default was heeltyd wat sê die wêreld. So as ek die leen in my kop kry, moes ek sê, "Oké okay, Here, ek glo eintlik eerder wat die wêreld sê, want ek kan dit fisies sien in die spieël en ek haat wat ek sien, maar ek gaan nou kies. Ek gaan 'n wilsbesluit maak om eerder te glo wat U sê van my." En dit is hoe alles begin draai. Dis hoe die Here my kop begin vrymaak het. En ja, so ek wil net vir Jesus sê daar is hoop. Daar's hoop vir vir minderwaardigheid, daar's hoop vir verslawing en dit is Jesus Christus. Daar sê baie dankie Ronel, ons waardeer. Ek hoop ehm um, dit het vir julle elkeen ook iets beteken want dit is waar ons vanaand gesels. Ons gesels oor die goed en hoe ons dit hanteer van wat vir ons gesê word en wat ons baie keer glo oor onsself. Nou ek wil begin sommer deur 'n paar 'n paar goed op die bord te sit, sommer vinnig oor wat die leuns is wat ons glo. So wat dink julle, kom ek hoor gou by julle eers. Wat is van die algemeenste leuns wat ons glo wat die wêreld vir ons sê? Sê vir my. Jy's wat? Jy moet perfek wees. Daar sê, okay, wat nog? Nou Okay. Dit wat ek geskryf het of gedink het is jy is nie goed genoeg nie. En alles wat jy doen of dit wat jy probeer aanpak, is jy nie goed genoeg nie. Die tweede ding wat die wêreld vir ons baie keer sê is daar sal nooit iets van jou kom nie. Jy gaan nie iets bereik in die lewe nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan dit nooit regkry nie. 'n Baie baie seer leen wat die vyand in die wêreld vir ons baie keer vertel is niemand het jou regtig lief nie. En dan niemand hou eintlik van jou nie. So wie van julle het al so gevoel? Ek het al so gevoel. Dat ek nie regtig lief gehê word nie. Dat ek nie regtig goed genoeg is nie. En toe kom ek op hierdie skrifgedeelte in die Bybel af wat ek vir julle wil gee vanaand. Om vir net bietjie te eers aan die begin te sê wat is die waarheid? Nie wat se leen nie, wat se waarheid. Psalm 139 is een van my gunsteling psalms in die in die Bybel. Dit is een van my gunsteling teksgedeeltes in die Bybel. En hoor wat sê dit van vers 13 tot 18 af. U het my gevorm. My aan mekaar gewewe in die skoot van my moeder. Ek wil U loof want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dis as hy oor die skepping praat, nê. Dit weet ek seker, vers 15. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie toe ek aan mekaar gewewe is diep in die moeder skoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Hy praat van hierdie gedagtes van God wat skep en God wat volmaak maak. God wat reg maak. En dis hoe God oor ons dink. In die message vertaling wil ek dit ook net gou-gou vir julle vinnig wys in die Engels. Hierdie selfe vers 13 tot 16 van Psalm 139. Oh yes, you shaped me first inside then out. You formed me in my mother's womb. I thank you, I God. Your breath taking. Body and soul, I am marvelously made. I worship in adoration. What a creation. Hy skryf daaroor die skepping van die mens en hoe kosbaar elkeen van ons aan mekaar gewewe is in die skoot van ons moeder en hoe belangrik ons vir God is. Hy is die een wat ons gemaak het. Toe God die mens geskep het in Genesis 1, toe sê hy kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger na ons beeld. Genesis 1:26. Daai verhoudingstaal van die drie eenheid wat alreeds geopereer het. Daai verhoudingstaal word vir die mens gebruik om te sê kom ons maak die mens as ons beeld as ons verteenwoordiger. En toe maak die Here natuurlik vir Adam en vir Eva. En toe hy vir Adam en vir Eva gemaak het, het hy hulle gemaak in sy beeld met sy karaktereienskappe geplant in ons as mens, in ons DNA ingeskryf. Karaktereienskappe soos om lief te kan hê, om om te gee, om empatie te hê, om mense op te help en dat dit ons hartseer maak as mense seer kry. Dit is hoe God die mens geskep het. En toe God vir Adam en Eva geskep het, het hy hulle totaal en al binne sy veilige goddelike drie-eenheid en verhoudings skepping gemaak. Hy het die mens geskep om onder sy heerskappy te wees en om volmaakte sekuriteit en intimiteit te ervaar met Jesus, ag met God, ja, drie-eenheid, Jesus, Vader, Seun, Heilige Gees. Toe wat is die een ding wat hy saam met daai volmaaktheid vir die mense gegee het. Hy het vir die mens 'n vrye wil gegee, 'n keuse gegee. En hy het vir Adam en Eva gesê julle kan doen net wat julle wil, maar julle mag nie eet van die boom in die middel van die tuin nie. En hy het ook vir hulle gesê wat sal die gevolge wees as hulle van daai boom gaan eet. Nou hoekom het die Here vir die mens vrye wil gegee om te kan kies tussen reg en verkeerd? te kan kies tussen wat goed is en wat nie goed is vir my nie. Dis baie eenvoudig. Want sonder volmaakte liefde is daar nie volmaakte keuse nie. Met ander woorde, ek kan nie volmaak vir iemand lief wees en iemand vir my lief wees as hulle dit nie gekies het nie. As ek iemand dwing om vir my lief te wees, hoe gaan ek ooit weet of hulle vir my regtig lief is en of dit is omdat ek hulle dwing om my lief te hê. Ek gaan nie. En God het ons nie robotte gemaak nie. Hy is nie die poppemeester wat met ons speel en met ons maak soos wat hy wil nie. Hy gee vir ons die keuse om vir hom te kies en vir hom lief te wees. Toe het Adam en Eva 'n keuse gemaak. Toe hulle daai keuse maak, toe skuif hulle met die sondeval in Genesis 3 uit God se beskerming uit sy sekuriteit, uit sy volmaakte verhouding wat hy met hulle gehad het, skuif hulle uit. En hulle het vir die eerste keer bang geword. Hulle het vir die eerste keer skuld ervaar wat hulle nog nooit voor het ervaar het nie. En vir die eerste keer in die geskiedenis was hulle buite daai sekuriteit en intimiteit gewees van God en daar het iets gebreek. Daar drie verhoudinge gebreek. Die verhouding tussen God en mens het gebreek. Die verhouding tussen mens en mens het gebreek en die verhouding tussen die mens en die natuur het gebreek. Dis hoekom God vir ons gesê het julle sal nou deur julle arbeid en deur julle sweet sal hulle vir julle verdien deur die aarde te bewerk. Dit gaan nie meer net vir hulle gegee word nie. Die verhouding tussen mens en mens het gebreek want ewe skielik was hulle skaam wat hulle nooit was nie. Die verhouding tussen God en mens het gebreek want hulle het gaan wegkruip. Hulle was bang vir God vir die eerste keer. Binne hierdie volmaakte intimiteit en sekuriteit van God se wil met sy karakter is daai goed nie daar nie. Maar toe hulle daai keuse gemaak het, toe vind dit plaas. En elkeen van ons wat na dit, na die sondeval gebore is, staan onder daai selle vaandel van gebrokenheid. En dit is hoekom ons so maklik die vyand se leuns glo en die wêreld se leuns kom glo. Want wat gebeur in ons lewe? Ons is elke keer of baie keer in ons lewe soos 'n boom wat niks vrug dra nie en wat eintlik maar net vol dorings is. Ons is doringbome. Ekskuus vir my mooi teken, Ek gaan nou hierdie bord vol teken, so moet my nou nie judge nie asseblief. Hier is 'n veilige ruimte. Okay. En hierdie dorings wat ons in ons lewens ervaar is baie keer die leuns wat ons glo, die verslawings wat ons kies, die goed wat ons in die plek sit van God in ons lewe. Dis die seer wat ons ervaar as gevolg van keuses wat ons maak, maar ook as gevolg van die gebrokenheid van ons as mens en die gebrokenheid van die wêreld. En wat ons nie agterkom of altyd besef nie, is dat onder hierdie boom is ons harte. En as ons na Spreuke 4 vers 23 kyk, dan sê dit vir ons: wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. In die Bybelse tyd, as die mense van hart gepraat het, het hulle gepraat van die sentrum van jou hele wese. Ons sien dit vandag as jou gedagtes, jou onderbewussyn, jou rede, jou siel. In die Bybelse tyd was dit gewees Lisa nee. Kry hom? Hulle moet net hierdie vir ons uit die video uitsny, alrite. Arsai. Dankie Lisa. OK. So die Bybel sê vir ons, kom ons begin net weer. Daar'sy, kom ons kry net weer ons ons ons trend hierso, ons strand. Die Bybel sê vir ons dat as jy kyk na wat in jou hart aangaan, met ander woorde in jou gedagtes, wat jy toelaat in jou lewe in. As jy kyk na alles wat jy sou toelaat gaan dit die hele jou hele lewe bepaal. Nou wat gebeur met ons as mense baie keer? Ons sien hierdie dorings raak en ons sien raak dat ons het hierdie takke wat groei. En dan kom ons tot bekering en ons kies vir Jesus en die kruis. En dan sê ons vir onsself, ons gaan nou alles in ons vermoë doen om die prentjie te wees wat God eintlik in sy kop van ons het. Die Psalm 139 prentjie dat ek en jy ongelooflik mooi gemaak is in God se oë. En die boom wat God eintlik wil hê ons moet wees en wat elkeen van ons eintlik wil wees, is 'n boom wat vol blare is en wat baie vrug dra. Dan sê ons vir onsself, ek gaan nou alles in my vermoë doen self om van hierdie dorings en hierdie takke af te kom daartoe. Ons gaan soms so ver dat ons besluit dat iemand saam met ons moet bid dat ons hierdie takke van verslawing of van seer of van pyn of van wat dit ook al mag wees wat fout is in ons lewe afknip en hierdie kant toe probeer beweeg. Maar voor ons ons baie keer kan kry dan dan nog 'n takkie langsom gegroei met net soveel dorings. En partykeer is daai takkie nog groter en hy het nog meer dorings. Ek was al daar in my lewe gewees waar ek gedink het, hoe gaan ek dit hier, hoe gaan ek hierdie volhou vir die res van my lewe? Want elke keer as ek as ek 'n tak afsny en ek besluit ek gaan nou hierdie sonde los, ek gaan nou op 'n vloek of ek gaan nou op 'n jok of ek gaan nou agter op 'n agter mense se rug praat en skinder, ek sny dit nou af en ek sny dit af in die naam van Jesus Christus en ek gaan dit nie weer doen nie, dan kry ek myself baie keer dat ek dit weer doen en ek het moedeloos geraak. Ek het moedeloos geraak want ek het nie geweet hoe gaan ek ooit hierdie boom word nie. Hoe gaan ek ooit hierdie boom wees nie? Nou die interessante wat jy moet onthou is dat onder hierdie lyn is daar ook jou hart en dat jy kan kies waarmee jy jou hart volmaak. En wat ons baie keer doen is ons maak ons harte vol met die leuns eerder as met die waarheid. Wat in elkeen van ons se lewens gebeur terwyl jy nog 'n kind is, is hierso word negatiewe goed deur die invloede van die wêreld of maatjies of wat dit ook al mag wees, kom maar negatiewe goed in jou lewe. En voordat jy eers besef dat jy daai goed nog nie kan verwerk nie want jy's te klein, dan stoor jy dit net hier agter in jou kop. Want jy het nog nie die emosionele kapasiteit om dit te kan verwerk nie. Hierdie negatiewe goed wat in ons lewe baie keer gebeur veroorsaak dat ons woede ontwikkel. O dat ons vrees ontwikkel. Dat ons skuld ontwikkel op 'n baie baie jong ouderdom al en ons weet dit nie eers altyd nie. Want wat gebeur het ook met die sondeval wat baie min mense vir mekaar altyd sê en hierdie kom baie uit die sielkunde uit, maar ek seker jy gaan dit baie mooi kan verstaan, is dat as gevolg van die sondeval word ons elkeen met 'n skoon harde skyf gebore. Eerder as met die program op van wat Jesus in ons lewe wou gehad het. Dis hoekom die Bybel sê ons is in sonde gewek en in sonde gebore. Wat hier gebeur in jou kinderjare, sit jy dan op 'n tipe. En jy bære dit daar. En elke keer as daar enige omstandighede in jou lewe gebeur, iets wat sleg is, jou ou of jou meisie los jou, jou pa of jou ma se verhouding met jou gaan nie goed nie, jou pa of jou ma verloor hulle werk, daar's dalk 'n sterfte in die familie. Hier is al die slegte omstandighede wat met ons kan gebeur. As daai omstandighede met jou gebeur, dan druk hierdie tape recorder, druk weer die play knoppie. Want hy weet nie wat anders om te doen nie. Jou kop sê dit vir jou. Dis 'n trigger wat jou laat teruggaan soontoe. Want jy kry dit nie reg om na daai kant toe te beweeg nie. Een van die grootste goed wat hier gebeur is ook skuld. Ekskuus, ek gaan dit net skryf. En wat ook hierso baie gebeur is selfverwyd. En dit is twee van die goed, skuld en selfverwyd wat die vyand in die wêreld die meeste gebruik om hierdie triggers in ons lewe te laat gebeur. As daar iets in jou lewe gebeur aan trigger dit dan dan sê jy eintlik vir jouself, weet jy wat, ek is ek is eintlik nie goed genoeg nie. Ek is eintlik nie okay nie. En wat baie belangrik is om te onthou is dat die vyand het net nodig om twee leuns in jou lewe te vestig op 'n jong ouderdom om hierdie verhouding al hoe moeiliker te maak wat jy dan as Christen het as jy toe jy Christen geword het. Hy het moes net twee goed in jou lewe vestig. En ek wonder in hoeveel van ons se lewens is daai goed eintlik gevestig? Ons weet dit net nie altyd nie. En is twee baie belangrike goed wat ek wil hê altyd moet onthou. Die eerste een is ek voel nie veilig nie. Al wat die vyand hoef te doen is om op watter manier ook al vir jou te laat voel dat jy nie hierdie sekuriteit en intimiteit met God mee kan hê nie. Dat jy nie veilig voel nie. En die tweede een is ek is nie oukei okay nie. Met watter omstandigheid dit ook al kan wees. Ho. Ek is nie oukei okay nie. Okay. Okay. So wat moet gebeur? En hier wil ek net laasens ook sê baie van ons sonder dat ons dit selfs weet gebruik ons omstandighede en dit wat al in ons lewens gebeur het as 'n verskoning omdat hierdie twee leuns eintlik in jou lewe 'n werklikheid is. Met ander woorde iemand wat drink en wat alkoholist is, sê Weet jy hoekom drink ek? Dis eintlik my pa se skuld. Want toe ek 'n klein seentjie was, nog in die laerskool, het hy vir my gesê kom, kom sit aan die tafel. Ons manne gaan 'n bietjie drink. En ek kan daai verslawing nog nooit in my lewe verwerp nie, verwerk nie. Ek kon nog nooit loskom daarvan nie. So jy gebruik omstandighede wat in jou lewe gebeur as 'n rede vir hoekom jy sekere sonde doen. En wat maak dit jou? Al wat dit jou maak is 'n slagoffer. Want dit beteken jy's 'n slagoffer van jou omstandighede. En dit is 'n leuen. Want as almal van ons dieselfde moes reageer op omstandighede, sou ons almal se uitkoms presies dieselfde gewees het. So dis nie die waarheid nie. Jou omstandighede bepaal nie wie jy is as jy ouer word of groter word nie. Jy kan daai wilsbesluit maak soos wat Ronel van gepraat het. As omstandighede ons almal se doen en late bepaal het, sou ons almal presies dieselfde opgetree het as ons in dieselfde omstandighede was en ons doen nie. Die voorbeeld wat gegee word is dat daar staan 3 mense wat oor die pad verloop en soos hulle oor die pad verloop, sien hulle 'n groot ongeluk gebeur voor hulle oë. Al drie daai mense wat presies dieselfde omstandighede ervaar het, reageer anders daarop. Een hardloop weg, ander een val flou en die ander een gaan help. As omstandighede bepaal het hoe ons moet optree, sou almal presies dieselfde opgetree het, maar hulle doen nie. Wat wel hulle omstandighede kan laat 'n verskil maak en die manier hoe hulle optree, is hierdie tyd. Want dis wat plei druk as daai ongeluk gebeur. Jou vorming van toe jy selfs al klein was, maak dat daai tyd plei druk as omstandighede gebeur en dit trigger dit en jy weet nie hoe om dit hanteer nie en elke persoon hanteer dit anders en dan hanteer ons dit baie keer verkeerd. Die tyd dat jy sal sê ek's nog 'n slagoffer van omstandighede is verby. Dit is nie meer so nie. Jy kan breek daarvan vanaand. So wat moet gebeur? Wat moet gebeur is ons moet 'n hartoorplanting kry. As jy 'n hartoorplanting kan kry en jy kan Spreuke 4:23 in jou lewe 'n werklikheid maak om te sê ek wil kies wat in my hart omgaan wat in my lewe omgaan, want dit bepaal alles wat ek doen en is. Dit is die plan wat God nog altyd gehad het met die wêreld voor die sondeval. Was die goed wat hy in sy woord oor ons sê, die positiefes wat hy oor elkeen van ons sê. Nou wat gebeur met hierdie program en die default waantoe ons gaan, Ronald het ook daarvan gepraat, is die default is hierdie tape recorderkie en as ons 'n Christen word dan kry ons 'n nuwe program, 'n CD. Op hy serie is die Bybel, die waarheid, Jesus Christus, die een wat ons lewe moet bepaal. En dan sukkel ons om hierdie typ uit te haal en die serie in die plek van die typ te sit. Ons kry dit nie reg nie. Want elke keer as daar 'n trigger kom, dan trigger hy die typ. Want die harde skyf was skoon, maar hy's volgemaak met goed wat leens is van die wêreld en van die vyand. Wat God se plan was, was dat die serie daar moet lê. En dat as ons gebore word en as ons groot word, dat ons met die ware beeld van wie ons is sou groot word. Nou ongelukkig werk dit nie altyd so nie. Maar wat hier gebeur is, dit bring 'n skeiding tussen my en God. Want elke keer dan doen ek sonde as my takkies teruggroei en ek probeer nog 'n show opsit ook. So ek probeer vrugte aan hierdie boom hang. Want ek probeer ek moet nou die show hou, nê? Ek kan nie vir mense sê ek het foute nie. Ek kan nie foute maak nie ek hang nou vrugte aan daai aan daai doringboom, maar dit werk nie. Wat nodig is wat moet gebeur is dat hierdie CD en hierdie kruis moet die nuwe program wees wat in ons lewens en ons gedagtes ons harte sal bepaal. En daaroor is die teks wat Ronel ook genoem het, so belangrik vir vanaand. Romeine 12 vers 2. Romeine 12 vers 2 sê die volgende, hy gaan nou op die bord verskyn. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Julle denke moet vernuwe. Dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is en volmaak is. Wat ons vanaand moet besef, is dat hierdie goed van leuns en waarheid lê klomp keer baie baie dieper as wat ons dink. Dit lê by goed wat hier al gebeur het. Omdat ons die tyd in ons lewe ingesit het omdat ons nie daarmee kon deel nie en dit net geber het en dalk nooit daarmee gedeel het nie. Maar hierdie het nooit plaasgevind nie. Die hartoorplanting het dalk nog nooit in jou lewe plaasgevind nie. En wat ek vir so lank in my lewe gedink en geglo het, veral toe ek jonger was, is dat ek uit my eie krag uit dit moet regkry. Maar toe hierdie pennie vir my drop en ek begin agterkom dat dit is die Here wat dit kom doen. En dis hy wat my hart kom uithaal en vir my 'n nuwe hart kom insit sodat ek 'n lewe van oorgawe kan leef en dat ek kan kies om nie 'n slagoffermentaliteit te hê nie want daar gaan nog steeds slegte goed met my gebeur nie maar ek gaan binne hierdie sirkel beweeg van God se volmaakte verhouding met die mens. God, wat God dink oor ons. Wat hy sê oor my is nie dat ek goed nie goed genoeg is nie. Hy sê vir my en hy sê vir jou, ek het sekere goed in jou kom sit wat ek wil hê jy moet ontwikkel waarmee jy my koninkryk kan dien. En dat jy ophou sal om hierdie leuns te glo wat hierdie slegte goed in jou lewe veroorsaak en sal begin kies vir die hartoorplanting wat moet plaasvind. Want baie keer en hiermee wil ek afsluit, die fout wat ons maak is ons het altyd probeer gaan van die kruis af hierdeur soontoe. Dit net om ons lewe reg te kry. Ek wil net my lewe reg kry. As ek net hierdie en hierdie en hierdie goeders kan regkry, dan sal my lewe beter gaan dan sal ek ophou om heeltyd te val in sonde en verslawing. Ek sal ophou om terug te val en te backslide en my geloofslewe die heeltyd op en af en op en af en op en af te gaan. Maar dis nie die manier hoe ons moet redeneer nie. Die manier hoe ons moet redeneer en hoe ons hoe die pyl eintlik moet beweeg is hy moet van die kruis af soontoe gaan. Want as jy onder die lyn begin kyk en jy begin onder die lyn beweeg en jy begin vir jouself moeilike en harde vrae vra oor wat is regtig in my hart? Wat is regtig in my karakter? Is dit regtig 'n Christus karakter waarin die harde skyf skoongemaak is en die CD ingesit is om 'n nuwe program te laai van God se waarheid, die woord wat ons moet glo? Of is ek maar nog steeds net eintlik besig om deur my eie dade vrug in my lewe te wys? Want as daai hartoortplanting nie gaan plaasvind nie en daai program van die waarheid gaan nie in jou lewe begin realiseer nie. Dan gaan dit nie werk nie. Jy gaan elke keer voel asof jy terugkom by hierdie boom. En die boom gaan nie kan groei van onder af van wortel af boontoe in die waarheid nie. Hy groei in die leuen. Soos wat hierdie boom uit die leuen uitgroei en daai een uit die waarheid uitgroei. Ek wil vir die band vra om asseblief vorentoe te kom. En ek wil hê ons moet vanaand hierdie goed agter ons vir die Here kom gee. En ek wil hê elkeen van julle moet hard en eerlik met die Here praat. Oor wat is dit wat in my verlede dalk op die tyd was? wat ek oor en oor in my lewe speel. Wat trigger? En dan val ek maar weer terug. En dan moet ons vir die Here vanaand kom vra om vir ons 'n nuwe hart te kom gee. Hy sê dit so mooi in Joël 2, dan sê hy ek sal vir my volk 'n nuwe hart kom gee. Hy sê dit op soveel plekke in die Ou Testament. Ek sal hulle klipharte uithaal en ek sal vir hulle hart van vleis kom gee. 'n Hart waarin die waarheid is. 'n Hart waarin hulle sal weet wie ek is, sê die Here, en wie hulle is as my kinders. En dat ons in daai oorwinning kan leef. Want dit gaan die boom wees wat vir jou gaan vrug laat dra. En ek wil hê ons moet dit nou doen. Ek wil hê ons moet dit nou vir die Here kom gee, elkeen van ons. En ek wil hê ons moet bid daaroor. En ek wil vra dat hulle die ligte vir ons asseblief sal afsit en dat die band vir ons bietjie begin speel. En dan as jy die vrymoedigheid het of jy die guts of jy het die wil om dit vanaand te doen, jy hoef nie, maar as jy wil, wil ek hê jy dit, dit net daar waar jy is, dat jy op jou knieë sal gaan staan. En dat elkeen van ons op ons knieë voor die Here gaan staan en vir hom kom vra, kom haal ons hart uit. Kom gee vir ons 'n nuwe hart. Kom doen 'n hartoorplanting vanaand en laat ek in hierdie in hierdie oorwinning begin leef en groei. Laat my boom begin groei wat vrug dra vir U. Want ek's moeg vir die dorings. Ek's moeg vir die takke. So kom ons kom ons gaan op ons knieë en dan gee ons dit vir die Here. Jesus, ons wil vir U vanaand alles kom gee in ons lewe. Wat leens is wat ons so maklik geglo het in die verlede. Here, ons wil vir U kom bely. Dat meeste van die probleme wat ons het, het te doen met die leens wat ons geglo het van dat ons nie veilig voel nie en dat ons nie okay is nie. En dit u vanaand vir elkeen van ons op 'n besondere wyse kom sê ons is veilig in u. Ons is veilig by u. Ons is okay by u. Want Here, u het dit vir ons so kom maak deur ons redding dat ons nuwe mense is. Die oue is verby en die nuwe het gekom. Here, en as hier vanaand iemand is wat dit moes hoor en met wie jy afspraak gehad het, kom bevestig dit nou in hulle harte. Kom gryp hulle nou in die hart. En kom sê vir hulle dat veiligheid by U lê. Dat intimiteit en 'n lewe van oorgawe by U lê en dat ons onder daai sambreel van u intimiteit en u karakter en u liefde wil leef. Dat ons wil hê dit uit ons harte uit moet kom, Here, maar dat ons dit nie uit ons eie uit kan doen nie, dat dit net u is wat vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees kan kom gee. En dat ons uit daai nuwe hart en daai nuwe gees uit 'n lewe van oorgawe en vrug verleef. En Here, laat ons nie slagoffers meer wil wees van ons omstandighede nie maar dat ons dit alles vir U wil gee. En dat ons vir U wil kom vra, kom maak ons skoon, kom maak ons leeg. Kom skryf nuwe waarhede in ons harte en in ons gedagtes. U waarhede, Here. Nie wat die wêreld sê nie, nie wat die vyand sê nie, nie wat ander mense sê nie, maar wat U sê. Nie. En Here, laat ons elkeen wat ons ons nou op ons knieë voor U staan, dit vir U kom gee. En vir U kom vra, vat dit. Vat my lewe. Maak met dit wat U wil. Maar kom gee vir my nuwe gedagtes. Kom gee vir my 'n nuwe hart, kom gee vir my 'n nuwe uitkyk op hierdie lewe. En Here, as ons nou opstaan, laat ons in daai oorwinning kan sing. En laat ons kan weet U wil dit vir ons elkeen kom gee en doen. Ons vra dat alles in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen.